तो तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो यस सर देश के लिए अपनी जान दे सकते हो जी सर पुलिस में भर्ती होने से पहले एक सवाल का जवाब दो पूछिए सर तुम्हारे घर में अगर कोई चोर घुस जाए तो सबसे पहले क्या करोगे अफसोस सर अफसोस क्यों वो घर से लेके क्या जाएगा नहीं नहीं सोचिए मत सब्सक्राइब कीजिए